rasa ragu ayah aki-aki didinya tadi ditanya Ki, di mana tempat hiburan Ki? hiburan di mana ya ge ya kan tahun baruan ge tempat hiburan mata pengkolan didinya ayah imah aki belah harapna didinya ayah ngeplak itu tempat hiburan didinya ya terima kasih ge ya begitu sesuai jeng petuduh aki-aki pengkolan ayah imahnya nak kaditu bener ayah ngeplak sial kuburan ya mah tempat hiburan masa kuburanlah tempat hiburan paling indah nikmat meng kuburan sang kilang diluhur ah, kuburanburan sekaliiki adalahpangglima tergatur strategi-strategi untuk keamanan keamanan keamanan just dibagi sekian sekian sekian sekian sekian personil nah kula itu tenyaho ya jejak arahnya ya kemana ya tempat hiburan cepat ki di daerah dia eta tempat hiburan ulah macam-macam ki kayak ditampiling ih kok eta buaplok dah buaplok alhamdulillah cak si aki eh makarak ditampilin alhamdulillah cak panglima kuat amat ibu jelma ya kencak warisnya Ki, tempat hiburan di mana? Eta eh, di Tija. Tampilin gitu ya. deh kayak cajok ya. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hati nama iya sih jelema bener apa lain. Jeng ulama tak lain. Namun kiai iya asuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran makos gitu aja polisi abdi ka Kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna Kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar kalian gunanya diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta ya sa kaki-kaki jaga hudang begitu hudang wow raja langsung nangkep wah punya di tempat tamu anu istimewa istimewa Oh tempat tamu non gitu peng gede penggedenya di luar nasib Hal tapi pandaingman jelas men laporan B keuhanrajat Hai dan de mananrajanyaho Pan ditugaskan kuraja kita ngatur strategi keamanan ku Abdi disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebenaran kontrol teh di daerah eta ya, di mana tempat hiburan ngarang ge pan abdi mah di luhur maker anak buah. Nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener, Kiai? mau nuduhkan kuburan <laughs> bisa nuduhkan tempat tiburankak kuubun lain tempat tiburan masih ehan ja Jengpang lima kubodo-bodo Raja tinggal raja dibodo-bodoh atau bonhong nya nanya ke nana Kakula sedangkan kulamapan umur tegeskolot hiburan di lembaga kolot mah ya adalah kuburan lamun ayah jelema geus kolot masih luntak lentok ke tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema juring tuh kos situ mah kayak geus stop stop stop stop stop stop stop stop <laughs> acak-acakan ya urusan dia cak Hiburan tidak ada bos ayo nanya hiburan ke budak ngora kan teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu limbang pasti punya akan tempat hiburan kuburan hiburan kuburan hiburan kuburanuh dan aman tapi asu ke jerohatnya luar raja Oh jadi jelemah kolot bagelayak hiburan raramnya hiburan mau kolot manggas kuduuka kuburan Haitah jadilah sehat seorang ulama anu ikhlas nasehat seorang walilah anu ikhlas te pambriih deka sahde kas sebab Bro unsur hayang di alam Allah unsur hayang diberek sekalipun Raja Rajakirkasarrungjen Katombangna luruskan Itinatina ittina di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa kagus ya Allah tahun keharip mudah-mudahan diberai jembar jembar segalarupana Jembar segala ruana urusan Riki kehidupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lainnyadoa koski itu hiburan nah di Indonesia te Camt punkin hiburan tahun baru Camt Katu limbang lurah pun yakin hiburan lurah Katu limbang binkat limbang binkat limbang binkat tu limbang binkat limbang binkat limbang binkat limbang sabar binta punya lainkula Ibrahim bin adha bin dongengrukt mata hiburan kubura Hai cekrajata sim teke baksud na kuburan teh hiburan guakolot deka mana moon lain ga kuburan sedangkan di kuburan kapanggi jeung Allah ang ngijengnikmat kubur di dunia mau orangkuari salat di kuburan mate Kudu salat di dunia Ma orang Kudu macaurat di jero kuburan mate Kudu di dunia Makari Kudu puasa di jero magest Kudu perhatikan orang teh terhibur di jero kuburan Teku keindahan-kaindhan kuburan tak kalau tak pikiran kos aman bahaya ngamuk bahaya kosski punya ja musim Kyai gelah ulah loba omong Walmah dire bingkisan baynya bahwa Kaimah gelah loba omong hiburan mau hiburan Atuh kami anu karook di dia kudu hiburan mama Madi itu diimah naon diakisan gede apa <laughs> itu kan pun gedetik ya <laughs> ayaang boleh mobil Fortuner tapi Ibrahim binnah dama haram purangan naseatan raja nggak naseatan Panglima kudu nyokot Adiah aram besin nasehat pula diolje nasehat jejaiah haram kelama mau lain dia awal sebab bagus jauh bahwa itu dihormat berarti rakyat rakyat dihormat Raja blo Malikmatnyawan dihormatnyahormat atau rakyatjan lamun awal nak dihormat kemudian di dipapagen balik lagi di dipapagen eh, oh masalah mah nggak semua robah tapi awal nak iya kos kia gak sayang mah, ulah balik mah, wassalam tinggal raja bajeng panggil sias <laughs> cie itu kula penting ya di jalan di jalan kapangi jeng wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kia ke istana istana mah temenang didatangan ku jelema cumplang-campling kia dulu ke bintang ini mal bintang tujuh kuyang-kuyang Yang nama cicing saya abdi abid hamba Allah hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sekali deh awas awas sekali de awas hiji dua katlu tengah jawab bener listajak utama sikap wakilpangma saya Abdi hamba Allahtali kalian <laughs> ya Tuhan ja Abi Sakitan saya ya bau dangken begitu dan yo kiai doi bae cak panglima sia kawakil kurang diseret ya eta emang kurang kagak balik di dia nang nyeret aing aduh aduh aduh cek mana aja kek kek kek aya perihal naon perihal naon nang nangtung nangtung nangtung nangtung nangtung di oke. lapar coba coba lapar tah kunaon yang mantek diseret Abdi menghormati Tuan Raja jeng istana sebab ia keluar di istana telayak jelma koski pasti ia jelma edan wah wah wah wah wah wah ayo tetap pula untuk mengangkat martabat raja jeng istana demi bangsa jeng negara kok hamba Allah baikpang hmm, mu Ibrahim bin Adam I adalah pengakuan hanya hamba Allah justrukula mun ditanya na lain kuma cempang 5mun ditanya na lain kurajamun ditanya na lain kuwakkilpanglima kulang aku kulangaran Ibrahim bin Adam mau ditanyaku muridkula kok mau ditanyaku rakyatmah ditanyaku sasa pulang aku Ibrahim bin Adam numa taktengahku kurang nyana ngomong kita tahu kamu wa sombo untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula dire deK istana tak Ibrahim bin Adam Raja pulang ngerasa jadi rajapangglima pulang ngerasa jadi pangglima Ka jadi wakil RT <laughs> wakilnya somongsa kamuu tidak tahu saya wakilpangglima mana etika Islam apa Kudu itu rakyat tadi urusan ngakupangglima rakyat tadi urusan ngaku wakil Panglima rakyat tadi urusan ngaku Raraja dekar aja salah juriwa wakilpur aja emang tadi nge punya nyeretpang salah wakilbalik Ibrahim tinggal raja Panglimang wakil dinaseatanatan tercerah rajapang berarti orang di Matara ayaat tebagus orang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat Iya Aduh tak kabur ujjud kudu rumah coba orang perhatikan negara-u rakyat orangrang supaya kondusif De yangg capeknge kondusif <laughs> di koran kondusif dipi kondussip kumu oranggol Karmoho negara kita alhamdulillah kondusif hmm. bau hitut emang adanya nanya kondusif <laughs> Ayolah ah, gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai Panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak oh rakyat luar biasa menyambut instruksi raja ah orang mau ulah jauh presiden anak tuh bupati-bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan pusna makaha duit coba tuh naseatan bupatiannya kurang Coba kita doa bersama hiburan hentikan tetap celi anjing datang ke daerah eh, <laughs> entekan milihtah naseatan atau coba hentikan hiburan Oh sekupna luhur teing Bupatimah camaat tait coba naseatan gocak-camatkan di negara kita mah demokrasi silahkan semau maunya aja wah berarti camat terbuka rel yang konski babu kabak kurel konski coba nasihatan lurah na wah lurah dari kerkancolah mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang kalurah kos gitu kacamat kos gitu kabupati kos gitu mesti ke mana atuh ya agama supaya lempang nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adam katangkap ku Raja Mutasib punyahir Raja mahulu slantaran lungungan naehatanna asli Mung diber hadiah asli Mung diantriken di puja-puja istimewa lamun koski itu dakwah ojol jeung pamerek tadi ojol jeung hadiah rapi dakwahcerita ittina ittinatina lain sobat orang nonduduhkan karena bener tapi geningan nantireken karena bener Oh Ilah di negara urang tebok Brokteat TV Miti pedagang pemerintah nomor Hiji pedagang petani bogor kakiai Kyai nabok Brokek tapi u masih ayat kesempatan. punya Allah memah gopur narima Soteh Kapan kamu lobadosa kurang sadar bahwa didiri orang loba salah lobadosa pemerintah sadar kudosana pedagang sadar kudosana petani sadar kudosana karyawan sadar kudosana Kyai santri sadar kudosana manttak naon orang mulai lembaran baru di tahun baru orang mulai lembaran baru di mimikian kudua Agus ya Allah supaya hirup kurangku punya tapi pala yuji buhum tidakek ny baddanankul bejaken kuanjin Muhammad innahuallahwalhuda saynya napi tuduh Allah yakni agama Islam etala lapi tuduh an bebenar wa dahun salyan Islam masa saat di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ia adalah huda nu asli huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam Islam mah huda ialah Islam selain Islam dolal dolal dolal dolal dolal sasar salah salah salah